a lo mejor eh, los ancianos vivían, eh, no sé, a 40 años, 50 años. O... Sí, yo encuentro que era más dura, más sacrificada también, tanto para el hombre como para la mujer. Eh, yo me lo imagino así, las la mujeres así bien indígena, bien trabajadoras, que sale a la agricultura y, muchas también se dedicaron a hacer la, artesanía. Creo para que en, aquellas épocas tiene que haber sido mucho más fuerte, porque no, no estaban tan contaminados como uno. O sea, el, respeto por la vida en todos los sentidos tiene que haber sido muy fuerte, porque creo que la vida puede haber sido el tesoro más grande que, se tenía. El único hombre que tengo. ¿Cierto, hijo? Sí. Mi sueño, hijo? la población chilena eh, aparece en una población con un fuerte mestizaje al cual estamos de espalda mayoritariamente, digamos, a nosotros no se nos, no se nos educa para asumir nuestra condición de mestizos, nuestros antepasados indígenas, eh, porque se supone que tenemos una fuerte raigambre europea.